колекція ілюстрацій більш ніж 175 тисяч гривень автомобілів. Kew Gardens розташована на площі 132 гектарів садів та ботанічних теплиць. Kew Gardens є власна поліція, що діє з 1847 року. У 2003 році сади були включені ЮНЕСКО в список об'єктів всесвітньої спадки. палац для королівської родини. Він був побудований на початку 17 століття поряд з палацом королівський. На території садів більше 70 видів. Зараз ми з вами на висотному оглядовому майданчику. Він розхитується від вітру і при ходьбі. З нього можна побачити кров.